Saya o del cel. Checa. Vamos. de tamaño se ve como... ¿Está grande o no? Sí, haz de cuenta como... no grande. No saben cómo No sé, pues ya no fui, no habían ofrecido creo hasta casa el pago de hasta de La van a cargar. Te dije. Happy.